asiphinde sabuya la ku-episode 12 senze u-l letter logo design so namhlanje siyazidlaleni ngo-l yabo since kuyi-series a up to z which means 26 episode osoyenzayo le episode 12 osoyenzayo uh, sebenza nge-adobe illustrator enivigin ungayisebenzisa hayi uh, ungafula wapha ama-instruction if udinga ama-files mhlawumbe like uyithandile ufuna ukuyisebenzisa ungayidownload kuwebsayithi yethu not le wallpaper le soyenza khona manje yabo singachithi isikhathi asingeneni ku-adobe illustrator sibone ukuthi yini efikayo ekhanda yabo so asiyidraftile phansi just nje senza freestyle yabo yeah maybe live with that'll too long or too short not professional but nje since we senza nje something like e-easy eh, yabo because still ngama-solid color um eh, senza ngo-black nje sidinga i-coloring yakhona bo so uh, eh, i-document yethu 1000 by 600 point uh, it's a l yabo yeah let's create a, a document <clears throat> yabo uh, oh, let's wait and see it's, it's okay let's change it la or sitting one yabo since still ngo one to one uh, side low black make sure la kule square si black if ufollow lama instruction so sidweba something kanje eh, yabo iyona le then duplicator eh press u-i then shintsha le engaphezulu eh uyaminimize ke manje let's see nganani note let's minimize again yeah i think right uh, let's let's align all right let's eh, double rectangle yethu maybe soyidinga yes I say change it to black yabo sibeke aside le bo no no no okay siduplicate le sibeke la but ke amele shintshe ukhala uh, let's say ulo not uh, okay it's fine yabo duplicator lesivuleni layer wethu if ungekho la uya ku view i mean ku windows and then make sure ukuthi klikekile la but if uklikhekile uzoyithola la samsam la ama-layers akho yabo so sesile ku-white sayi-duplicator then si-change to uh, let's say u-black yabo asezameni ukuyibamba until ilingane la yabo into oyipresayo upressa u-shift yabo something kanje not sorry u-shift and alto yabo yes then uyimove le to la then bese siyayiduplicator but manje siyishintsha to u-white yabo size la press u-shift then lokhunjani yabo sinento ekanje siyibeke aside siyibambe siyirotate ya sine something ekanje alright alright alright alright alright uh, eh, into kumele siyenze la no simduplicate sishintshe okay kuzoba more difficult asidobeni asebenzeni iline la wethu siubambe kanje sinento kanje yabo alright uh, eh, but let's khuphule bese uyayi-right asibambeni konke bese siya-align ngendlela e-right yabo then make sure siyayi-duplicator to 45 degrees eh? to reflector transform reflect as eh, 90 degrees vertical make sure to vertical then eh. sithi-copy yabo mm, right uh, na na na na na asingachithi isikhathi ne asisenze lo mshikashika kumele siwenze la lo asimbambeni simreflexe two kanje simbambe futhi awu ikho sesimduplicate yes yabo so into kumele siyenze ¿eh? sibambe kanje alright alright alright alright alright آه سمعينا عالزينيك سمعينا زالوك سمعينا زالوك okay let's make some correction سوسن له let's put it back سوسن سوسن له yes then oh shit sorry for the language سبب نانجي سمعينا زالوك konke lokho ku-white yabo then siminaza lo sinento ekanje kumele isale lo asimshintshe to white simbambeni simshintshe to white then lo asibambeni ah, uh, it's okay i think go right uh, dennis zamuksusa yes uh, and futhi highlight kanje susan lo yabo then azizama ukuhlanganisa yonke no no asuseni la migqa le lama lines aziqalise antikhe la let's see I think konke ti right mm, season la si-highlight-a konke then siza la something less bheke yeah ku-right lo samdelita sizenla futhi again سيتين سبان بين لا سباتو شيفت سباتو لا سباتو شيفت سباتو شيفت يس بين 1 by 1 yes so it's an idea and before let's move in so let's highlight eh sasidelete konke phaya kulentuzana ala sikudelete kusale eh, ilogo yethu asibhaleni igama it's a company name yawo something kanje eh singa rename ngegama lakho elirepresenta i-branding yakho so la sodlala ngento ekanje yabo asifunini ifonti nje le bold right yabo then la asithini tag line asithini capital letters tag line yabo but la kumele ingabi Eh, ungayifundi ukuthi something like kumele ufunde useduze yabo ah, maybe le let's change it to 200 siminimize maybe la so sibambe ku-two la then sithi create outline so khona uma sibamba la si-align yonke into ibe perfect yasehlisa kancane yes so iyona log yethu yokuqala le senza eyesibili manje asi sibhale ithini 2 yebo yes eh la mhm simsuse lo sisuse lo i mean asidwebeni something kanje su pick yes oh. before no asimbikile highlights about two no something 100 phakathi okwethu ibe kanje kuthi kanje yabo okay alright ne sibambeni ngo-two again no sayazamaskido lapho sibambeni konke kanje yes asizumeni sibone ukuthi yonke into ihleli kanje so yabo 1 2 3 4 i think kokugcina manje something kanje ngake 1 2 3 4 5 ya silethe kanje nakhona la senze something kanje sense something actually. Asayayithela. Sayayithela. Yabo. Asibambeni konke kanje. All right. So senze sure ukuthi lama lines asiwadwebile a equal. So kona kusayela. Yes. La sibambeni lo samdelete ne. Delete nowakubo. Bambe lo samdelete. all'usanza eh, na na na alright sibambeni if it's delete no kumele si-add okugcina siboneni ukuthi yonke into yeah then lo samtilica na lovagovo samtilica. Evo. And scopule, yes, scopule na da, yeah. Then law as I'm duplicate. Uh, simbekela okay yes lo asimenze abe white <clears throat> maybe sizobona ukuthi siyaphi simbambe kanje sibambe kanje konke sidilisa lokhu ovale phela oh, sidilisa la Let's double check it. Né? No, assim, let's see. شايف ايفون وقبال عليها مع العين زعفران طبعا بين عن جهه ستيليتا لو ستيليتا نعلم تبين ايديها على الجهه la i-list le sihlangise yodwa vele senze ibe yila nje yabo yovele phe both side then bese siyayidelita yena something kanje yabo pencil highlights konke so la sama jointing ile nanga ama joint ethu asikuve senze short yonke into ela okay ayikho sinento ekanje yabo so le ingabe ilogo yakho yabo so let's copy amagama so paste khona la yabo masikito laba bani is then sikhuphule so no sorry losimehlise losimehlisa yes sasilayilani esibone yes u-align manje yabo ingaba ilogo yakho le because naye-yesibili naye-yesithathu naye-yesibili nayokuqala naye-yesibili le eyesithathu asibhaleni u-three alright wona lo asiboneni-ke la sodlala kanjani yabo simakhele sidwebeni something kanje excuse buone duplicate that send it to white spiega ecco yeah, uguali minus lo sebbene derangere sibambeni sibone sikuduplicate eh? sithi uh, 30 degrees not 30 degrees ayivumi uh, asithini back something kanje yabo but-ke uh, asenza nama-calculation uh, change it to any color not not like black and white any color so sifuna yonke into yethu ibe align siqale la Alright. That's number some deleter though. lo wona somshintsha lo abe any color so asifune ama-mistake kumele senze sure ukuthi kuyalingana yes um uh, lo asibadelete Uh, duplicate la esivulela kumaleya uh, sibambe ku-3 asiduplicate ku-3 asenze so sibone excuse uh, delete lo ushot luyashoda again kumele simenze la zoom in yes bese la something else. something kanje ¿eh? then sesingaduplicator-ke manje sikubambe konke asigrupheni yabo because kube easy bese ungroupa if ise iyenzeke sibambeni konke minimize sibone wonke ama zoom in all right so oh, sibambeni konke si-ungroup স্থিতি চলো স্থিতি চলো স্থিতি চলো স্থিতি চলো so this rotates something kanje mhlambe wodwa ungamenza ukuthi ukuphuma something ezo yabo bathi-ke laba u-l u-l uhighlightekile ungawenza ube wodwa since senza something like solid color soshiya la eh lesigroupe uwe ozosilethela amalentuzana ama colors if usufuna ukushintsha thina sistikha ku solid colors so sizama ukuminimize isikhathi sikwazi ukuqeda le series le series esiyenzayo la eh wona wo drama logo lawa asiwa export ke manje mm, nde ibe ku esithathu ne no kuvela imisebenzi yabantu manje um u-l episode 12 ne ngeni phakathi ku-l um le bekuyesithathu siyiseve then le bekuyesibili siyiseve number two le bewuyokuqala siyiseve si-export-e to png yabo so already amafayili akhona le si-export-e to png because sifuna ukubona ukuthi if isibrandwa izoba kanjani 7 oh bengayisevi original file save so manje sobheka ukuthi ngaba izoba njani if manje siyalentuzana siyayibrenda yabo because kumele si-check na i-branding ukuthi okay before uthi uyayi-download ufuna uyisebenzise usuyazi ukuthi injani both side kwe-logo yeni nekwi-branding ukuthi izoba njani na-represent into ekanjani for now asisuseni konke lokhu asikudingi sizala yabo but lokho okunye asikususeni yabo right eh thathana amalog ethu lawo besiwenza ku aka L O3 sophuse la yabo something kanje then sesingayisusa ke le sifakile la la igcina khona ya yeah. Entonces, ok, entonces le eh, el nazole nazole ne aseyidelete yonke ngizoyisebenzisa okay seven le sizeni la antique le ibonakale kahle eh sithathe nama-log yethu wonke sithi enter sithi enter sithi enter siwabambe wonke siwaphosela ikhoneni something kanje ¿eh? vakanisink kusale le yabo then asiyisave cause kumele le package le if usoyidownloada iphume iphume naye le setup emockup yabo so izophuma yonke into ngoba kanje if uyidownloada asiyisave le mockup yona yokuqala le besenzile nani ngibonile le eyesibili bezesibili asithi save sihambe soyibona ukuthi ingaba injani-ke manje yabo iyona le alright sasizeni yokugcina mm, alright so like if uwadinga lama-files uwadownloada kuwebsayithi yethu ethi www expero camino co za yes forward slash uthi shop uzobona everything ongayi-download uyisebenzise ngendlela yakho kuningi kuningi kusazoba kuningi futhi iyona leyo if u-enjoya le movement yethu please subscribe like share comment tshela abangani abangani batshela abangani ukuthi hayi la sifunda for sifunda mahhala ungasuggest anything yini ufuna ukuyisuggesta siwenzele yabo um bese kuhlanganisile sekuphelile manje so enjoy ungaphumi catch up catch up eprevious eh, uyibone ukuthi besenzani yabo okay